え本当にねあのこのチームさんを見て私もまだまだ頑張らなきゃって思いました皆さんの笑顔に本当に癒されて元気パワーをいただいております、えー、そんな、えー、真壁桜の前さんに踊っていただきましょう踊っていただく曲は「バッテン火の国」ですどうぞ What does he want? のと相対相対みんなでバッテンあなたがかっちゃがちゃかちゃかちバッテンバッテン横山バッテン村焼き飛び焼き肝入りとあなたも私も踊るゃそんそん Christ.